عدكم طار عدكم halkan waa xabalaha magaalada burco allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay sheekh albeledkii magaalada burco sheekh cali warsan kaasiyo ku gaayay dalka dibadiisa islamarkaana saata laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada burco maydkiisana lagaga tukaday garoonka alamsir stadium ee magaalada buraw waxaa ka soo kubanaan ka mid a ah shacabweynaha muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada ay degto soomaalidu iyo guud ahaanba somalilan waxaana horkacayay waftidaasi ka soo qayb aaska marxuumka sheekh cali warsamo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada culimaayidiinta soomaalida ee kala duwan ee ka timi deegaanada ay degto soomaalidu waxaana weerartu halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo ka tacsiyadeeyey ummadda islaamka iyo dayskii iyo qaraabadii iyo eelkii uu ka baxay raajicuun kul nafsu daa'iqat lmowt sidaa la sheegay waxaynu maanta joognaa geeridii sheekh cali warsame xasan waxaan marka hore tacsi ka tacsadeenna qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan qarankii somalilan ee uu ka baxay sheekh cali warsame iyo guud ahaan ummadda af soomaaliya ku hadasha ayaan ka tacsadaynaa baan qaranhaaniga oo madaxweynihii ka wakiila magaca madaxweynaha ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka iyo dowladda somalilan isku dhan waxaan ka tacsadaynaa qaranka guud soomaalida o dhan marka hore waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay naxariis janno ka waraabiyo qoyskii inamadii iyo hablihii iyo warasida ka hadho dhanna waxaan leenahay samiriya baanu garab joognaa inna ilayhi raajicuun maanta waxaynu joognaa aaskii sheekh cali warsame sheekhii magaaladan iyo guud ahaan culimmada dalka waaweyn ka mid ah waxaynu marka hore eh, eh, caaskan ka soo qayb galay qaran ahaan baynu sheekh cali warsame tacsiyadeynayna qoyskii reer cali warsame waxaan kaloo tacsiyadeynaynaa dhammaan qaranka reer somalilan culimadii waxbaray dhammaantoodba waxbaynu tacsiyadeynaynaa وعلينا مشيخ الله بركيه نحرس تلاقي شنو ذاك ورابيه إذا تيجي كتبنا على الخير قلعة كسية يقول سمري من الآية كسية باشعون إلى سبحانه وتعالى هاي محرسته شيخني عالم كي الشيخ الوالد شيخ علي حسن حسن وما أنت تأسيدي سيد تشوبله وحبيه سبحانه وتعالى يدينا ما إنه قبل غياس إيه ilaahay waxaynu u weydiinaynaa janatulfirdows alaclaa ilaahaynu ku arsaqaynu u weydiinaynaa marka koowaad waxaynu ka taxsiilaynaynaa ubadkiisii carruurtii uu dhalay saddexiyo labaatanka ahaa labadiisii reer wixii ay dhaleen iyo dhammaan shacbweynaha reer somalilan oo uu sheikha iyo caalamkaba u ahaa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sugay addoonkiisaa wanaagsan ee sheekh cali warsala xasan inuu ka dhabeeyo wixii nafta ilaa u geliyey iyo ujeeddadii uu sameeyey intan oo dhanna waxa ay reerreen u tahay inay ka marakacayaan intaasoo muslimiina ku tukatay inuu oddo wanaagsan ahaa madagaynii iyo ducadeennii jamaacada ahayd iyo ajarkii uu shaqaystay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiisii uu ku ballan qaaday ilaahay subxaana wa tacaala haggeeyo intii uu ka baxay oo dhan oo innagu aynugu horreynana si mirihiin alla ka siiyo inteenna halkan joogtana waa addoonku dibasho mudane ilaahay innaga subxaana wa tacaala kuwa ku dayda ee sidiisaasoo kale aaskara loo sameeyo aynaga dhigo الموت إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلى أول حريصته أو رحمة شيخ البلد كي قبل خطبدر شيخ علي وصباح حسن وشيخ البلد كي ورنتي أنت في صوماليا كوها yeelashaa wuu ahaa shiikh runtii caalimah ilaahay ha u naxariisto wixii dacwadu ka soo shaqeeyey iyo wixii uu diinta gashadana إلى أيام الكيبا أبحاية تينا يا كسبة الله سبحانه وتعالى وحنا نقدر أن مرحومك إن حريستي كما كورا بي الله سبحانه وتعالى كلمة الدين دونا يقول كسابت كابي له كسبة أن مرحومك هو الدين ما وحن تعصيد سيرانية لو دريا مشهد الصومالية وردسي قيبة بغن وكملة أنا بني كيبا دا وحصاب براي معلمي معلمي صومالي علمات بغن المشروخ بغن وصوتر بيني ودينتا صوبان شعر وسماه حسن أنا لن كربها بس مؤمنة شيران بان لهاين إلا فرتيك بان كاكوي أحبب الدينتا خصوصا ألم تحكمتا qur-aanka kariimka inta badan ku adbartay ilaahay wax naga barya jannatul firdaws ilaahay geeyo joognaa aaskii sheekh cali warsamo xasan caalamkii ilaahay ha naxariisto waxaa runtii eh, aan tacsi tiraay la gudbinayaa qoyskii iyo ubadkii uu ka tegay sheekhu guud ahaan shacabka reer togdheer guud ahaan qaranka somalilan iyo guud ahaan dadka shacabka soomaaliya wallahi ummaddu meeli joogtaa samiriya wallahi jidkaasaa ku wada xukumannahay qof kasti maanta aad fursad haysataa aad shaqadaada ku wanaajinaysid qof kasti maanta aad fursad haysataa aad aakhiradaada ku wanaajinaysid ilaahay qabrigaa uga dhigo rawdatu min riyaadi janna in ilaahay uga dareema markaan ilaahay subxaana wa tacaalaa naxariista janno ka waraabiyo jannatulfirdowsa u dooro sidii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan uga markhaati hortiisa inuu shiikhaasi wakhtigiisii aqoontiisii iyo juhdigiisii iyo dacwadda islaamka iyo kitaabkaa geliyey ummadana uu ku anfacay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannatulfirdowsa ka waraabiyo ilaahina raajicuun eh, marka hore waxaan u tacziyeynaynaa eh, dhammaan ahalada iyo familiga iyo qaraabada shiikha iyo culammada dhammaantood iyo dhammaan xaadiriinta shiikh allah u naxariisanayna subxana wa tacaala eh, dembigiisa allaha dhaafo شيء علي السنة حسن إلى روح الغبر إلى إلهي نؤده دافوه إنه وحريسته قبتي سنة هدج الله إلهي نؤكد سبحانه وتعالى جنة الفردوس إلهي نسلق غبه أهل كيسي ويقراغ نسينا إلى روح الغبر إلى سنة كون إلهي نحوشيه إلهي نؤده دافوه بدى الخير قواه إلهي نسيه سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي شيخ ونحريسته إلهي شيخ ونحريسته إلهي شيخ ونحريسته ciiradii uu ka tegayna samariye iman ilaahay ka siiyo ciiradii ilaahay samariye imanaa ka siiyo ilaahay samariye imanaa ka siiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu watacaala ee ciwad khayr qabaha ka siiyo ilaahay sheekh cali ha u naxariisto ilaahay waxaan ka baryay ubadkiisii uu ka tegay ilaahay samariye imanaa ka siiyo ummadda muslimiinta meelay joogtada ilaahayna halkiisi bedel khayr qaba ha ummadda insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaya ilaahay jannata fawrso ku casuumo aan u weydiinaynaa sheekh cali warsamo xasan oo maanta janaasadiisa halkan ummaddii oo dhan ay isugu timid meel walbana laysaga yimid oo tobannaan kun ay ka soo qayb galeen إلهي سبحانه وتعالى أنت هكا سويت فيك شفاعة إلهي عبد الله وهاي إلهي المحرصة وربي ورابدي إلكو كتبين إلهي سبحانه وتعالى صبر أكسي صبر إلي أشرح حساب شاسية إلهي بعين الماء شيخيني شيخين مدى الصوماليات شيخ علي ورسله إلهي عين الحريصة إلهي قبرك حول غيره إلهي دنبي إلى كدافه إلهي جنة الفردوس أكواب عليه إلى وحن قبري إلى أهل كيسي أصحاب تيسي إيه مدى صومالية وشيخ وهانا إلهي سوريا يعني إلهي مكسيه الله إن حرسته إلهي وحن قبرينا سبحانه وتعالى eheladii inuu samar ka siiyo waa burco ilaahay inuu samar ka siiyo soomaaliyao dhan ilaahay inuu ka siiyo muslimiintao dhan ilaahay ka siiyo شيخ علي السلام وحنا برنا خير ودعوة أيام وبرنا إلهنا وحنا كبرنا سبحانه وتعالى قبل بسنين وريدن بسن الله يضعفه ويحيط كل ربنا شيخ البلد كاني شيخ مدى الصوماليات شيخ علي السلام حسن إلهي سبحانه وتعالى دنبي سعدات إلهي دنبي سعدات إلهي أعين حارشته ilaahay subxaana wa tacaala qabriga ha u waaseeyo ee gaar ahaan ubadkiisii iyo eriyadiisii iyo walaaladii iyo dhammaantoonba ilaahay sabirgeegan ha inaga siiyo ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها waxaan halkan uga tacsiyeeyeynaynaa oo tacsi uga diraynaa dhammaan oheladii iyo ardaydii iyo asxaabtii iyo ummaddii soomaaliyeed الشيخ علي ورسامي الله يرحمه هو ها هجانك ما دمان اهبكي يا قرابدي يا قوسكي يا امد الصوماليات يا ددك اسلام كاميري تشوغان بو حرب التأسيم وديري كتير شيخ علي ورسامي حسن ولالكي شيخ علي ورسامي حسن إلهي نحريستك الله إلهي نحريستك الله إلهي حريصة الله إلهي تقبل إلهي قبره واسع إلهي إلهي إنه هديالك جنة الفردوس يقوه محمد عبدين